Dulce como el Rolly Ranch, dulce como el Rolly Ranch, ey, ey, ey, ey. Dulce como el Rolly Ranch, dulce como el Rolly Ranch, dulce como el Rolly Ranch, ey, ey, ey, ey. Creo que portando con mi game. Dulce como el Rolly Ranch, dulce como el Rolly Ranch, ey, ey, ey, ey. Creo que portando con mi game. Dulce como el los malos tratan de llegar, lo siguen intentando. Apuesto que no tienen ningún respaldo. Mucha falsedad la siguen tratando, no, la siguen tratando. Ya, ya, este home run no pueden pararlo. Malas vibras, yo puedo patearlo. Mucho drip, mucho flow, estoy goteando. Me encuentro elevado acá donde ando, en mi barrio, viviendo la diario. Visión de empresario, helado, helado, pulsera en mi bien relax en mi cuarto. Todos fumando ganga toda la semana. Todos mis homies con mano alzada. Todos mis homies con mano alzada. Ya, ya, ya, Dulce como el Rolly Ranch. Dulce como el Rolly Ranch. Ey, ey, ey, ey. Dulce dulce como el Rolly Range. Ey, ey, ey, ey, creo que es portando con mi gang. Dulce como el Rolly Range, dulce como el Rolly Range. Ey, ey, ey, ey, creo que es portando con mi gang. No, no, no ocupo pistola pa' tirarte un bang. Con mi buraleta te tumbo tu gang. Directo palaro a Lil LeBron James. como roca, mi nombre es Dwayne. Yeah, ey, mi nombre es Dwayne. Yeah, ey, ey. Dulce como el Rolly, dulce, dulce como el Rolly Gang dulce como el Rolly Ranch dulce como el Rolly Ranch Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, hey, hey, ey, ey, Lil Arthur, ah, uh, más dulce que el Rolly Rancher, ya, más dulce que el Rolly Rancher, yeah, sweet, sweet, yeah, yeah, dulce como el Rolly Ranch, dulce como el Rolly Ranch. como el Rolly Range. Ey.